E allora che risposte ci può dare? Io so solo che voglio una risposta. Se hai paura, vattene. E se non vuoi pagare, pago io. Tu sei pazzo. Stiamo rischiando la vita per sapere chi è stato il primo uomo a infilare un cazzo nelle tette. Sì, tutto? Mm -hmm. eh. intero, eh? Tutto. Eh, no, anzi, questo. Fare, fare. <laughs>